de, nuestras ciudades teníamos la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, de asumir también eh, el campo de lo público. Las ciudades del cambio yo creo que han sido ciudades que han intentado, en un contexto de crisis, pues, buscar una ventana de oportunidad, empoderar a la gente de la ciudad, salvo yo que tengo una experiencia institucional, el resto de la candidatura era gente que no había estado nunca en una institución, eh, y que han practicado, yo creo, una acción de gobierno honesta, una acción de, de gobierno valiente. No? I després yo crec que també a ser un govern que va posar radicalitat democràtica i sobretot i especialment proximitat. No? Jo de eh, Martínez, no? l'admissió de comptes, pressupostos participatius, jo crec que invertir les prioritats. Però just un mes després d'entrar de, de a governar, van fer l'oficina antidenoraments. I l'oficina antidenoraments ha ajudat a més de 1.700 famílies que tocaven casa seva. Per això, això és com que al final la política ha de generar felicitat. Les ciutats del canvi han de generar tensió en l'Estat i en el govern espanyol, perquè no tenim les eines suficients per afrontar els problemes que tenim